Hoje Vitória e sua amiga Maia terão um dia repleto de aventuras e descobertas. Estamos em um parque de diversões com animais e atrações. A 10 minutos de game, é o lugar perfeito para essa idade. Vamos brincar! Oggi Vittoria e la sua amica Maya si godranno una giornata ricca di avventure e scoperte. Siamo in un parco a 10 minuti da Ghent. Un posto perfetto per questa età. Giochiamo? gì Casino. Mm. Und der? No. Rất là bà hơn Casino. Jessica Printonel? No, Demi. Demi. é pro Boguinho sair, Boguinho sair pra mare. Am înțeles. Păi, și acum vrei pe topogan? Topogan! Ulala! Kijk, mama gaat dat doen. Kijk, mama. Wil je nog iets? nog niet veel nog veel. een ander? Oeh. Ja, maar ja, dat is Ja, Aan een ander? Kijk, dan gaan we weer. Even check. Hopla. Ja, Uite, uite, uite la mine. Îmi pui după, nu înțeleg! Ancor, ancor, ancor. Treo, treo. Em. Em. Três. Dri. Espero que tenha se divertido assistindo a Vitória e Maia. Daqui a pouquinho teremos a segunda parte do vídeo. Spero che oggi ti diverta a giocare con Vittoria e Maya. Rimanete sintonizzati per la seconda parte del video. O fazendeiro Manu e sua esposa Ciel são uma dupla inseparável e o recebem de braços abertos em seu zoológico. Seu amor infinito pelos animais, junto com um pouco de sangue, suor e lágrimas resultou neste belo zoológico de animais domésticos. Um sonho tornado realidade. Il contadino Manu e la moglie Siel sono una coppia inseparabile e ti accolgono a braccia aperte nella loro fattoria didattica. Il loro amore infinito per gli animali, insieme a un po' di sangue, sudore e lacrime, ha dato vita a questo bellissimo zoo. Un sogno si è avverato. totdat de deur staat daar binnen, denk ik wel. Die Ура! on va, on va pas se promener avec, hein. c'est juste pouvoir s'asseoir, Espero que tenha gostado. Até a próxima. Ciao! Spero che vi piaccia. Fino alla prossima volta. Ciao!